кстати, сделаю. Запись у нас Запись, да. пошла. Пошла. Все, я тоже включил. Угу. Здравия всем, Здравия. кто нас смотрит. Здравия. На связи Денис Залевский, Сергей Альшанский, Краснодар, Красноярск. Созвучные города. Но ну и в общем в этом видео мы хотим с вами поделиться очередным успехом Сергея. А, ты вкратце тогда говори, а я сейчас покажу первый документик твой. В общем, предыстория такая, после того видео, как мы с Денисом записали, после того, как банк мне вернул деньги, 40 тысяч, в предыдущем видео мы показывали, они на меня закусили, и заблокировали мне карту э, из-за того, что у меня есть якобы задолженность по кредитам. Ну и вот, получается, Сергей писал претензию, да, о незаконной блокировке банковской карты клиента. Вот вы ее можете наблюдать на экране, э, как бы можем, ну, полностью читать не будем, потому что просто любой может поставить на паузу, да прочитать самостоятельно, правильно? точно дальше и пользоваться. Ну, банк вот дальше здесь подходит, видите, банк меня послал, мягко говоря, после того, как выплачу кредит, э, мы готовы вернуться к рассмотрению данного вопроса дальше. Ну, все это было в сентябре 2017 года. Все это время я с ними переписывался, переписывался, пытался добиться от них э, забыл, как они называются, этих первичных, первичных бухгалтерских документов день выдачи кредита. Соответственно, они не отписали, что более пяти лет прошло, у нас документы, данные просто не сохранились. Ну, после чего я возьми да напиши вот э, вторую претензию. Вот так как вы не доказали, что существует факт задолженности по кредиту, э, и прошу наполнить а поскольку задолженность не доказана ни вами, ни судом, не считая ваши действия по блокировке карты незаконными и необоснованными, не исходя из чего, немедленно требую возобновить обслуживание карты, вернуть на данную карту все денежные средства, незаконно списанные с ее счета в период ее блокировки, а также, так как карта была заблокирована практически в начале годового обслуживания, требую пересчитать оплаченное годовое обслуживание вновь после снятия блокировки. И ниже вот прилагается ответ сегодня я доктор Мазурбал, что все эти требования были выполнены. Ага, вот я показываю сейчас ответ ниже. Только мы надо было показать предыдущий еще ответ. А ты не показал? Нет, мы про него еще не озвучили. Давай маленечко <clears throat> вернемся тогда. То есть вот на первую претензию от 15 сентября 2017 года пришел вот такой ответ от Сбербанка. Видим, что вот Сбербанк всегда рядом, Альшанскому <clears throat> СН. А, данные обращения. Так, что вы обратились в банк для получения информации по факту блокировки банковской карты, выпущенной в рамках зарплатного проекта. А, решение. <clears throat> Ну, вот решение тут озвучено, что банк имеет право приостановить там и так далее и тому подобное. Ссылается там на всякие пункты. <clears throat> ну и видим, что <clears throat> ниже, да, вот а, основная строчка, что банк готов вернуться к рассмотрению возможности разблокировки банковской карты после погашения данной задолженности. Все. То есть понимаем, что банк как бы решил послать обращение, вот эту претензию куда подальше. Теперь нам... Да, и вот видим, что была написана вторая претензия повторная. Повторное требование по возобновлению работы вот дебетовой карты, которую вот сейчас только что Сергей озвучил. 15.09.2017 так, обращался в банк. А, вторая претензия у нас идет Сейчас посмотрим, от какого числа она у нас? От, в июне месяце я писал, только а, вот. я только заметил, что год 17 поставил. 8 июня 18, да, получается? Да-да-да, 8 июня 18. А вот видно, что человек, который регистрировал в Сбербанке, вот стоит 08.06.2018. Да-да-да. Ну и вот можем наблюдать ответ от Сбербанка то ваше обращение рассмотрено. А, вы обратились в офис банка с просьбами произвести разблокировку карты, вернуть денежные средства, списанные с карты, вернуть комиссию за годовое обслуживание вашей карты. А, произведена блокировка вашей карты по инициативе банка. Так, это 8.09.2017. 12.03.18 денежные средства списаны по исполнительному документу. 28.04.17 списана комиссия за годовое обслуживание в размере 750 рублей. Потом видим, что 28.06.2018 карта разблокирована. И 21.06 комиссия 750 рублей возвращена на карту. Так, они сначала даже, смотрю, что вернули комиссию, получается, потом уже разблокировали. Ну да, да, да. Так, и 13.06 в банк поступило, 2018 в банк поступило постановление исполнительном производстве о взыскании денежных средств в размере 5000 рублей со счетов. Взыскание исполнено частично в размере 750 рублей. Основание принятого решения по федеральному закону 229 ФЗ об исполнительном производстве банк обязан незамедлительно исполнять требования Федеральной службы судебных приставов. Рекомендации для, для отмены взыскания и за возвратом списанных денежных средств рекомендуем обратиться в ОСП по Центральному округу города Краснодара по адресу такому-то. Ну, это у меня новая тяжба с судебными приставами, там штрафы будут 5 тысяч, угу. Будет большое видео, достаточно часа на два, наверное. Но ну, а тут уже вебинар. Целый вебинар. <laughs> Ну да. После того, что э, получил ответ, кстати, сейчас покажу. Вот ответ со всеми заявлениями, что я писал и следственные, везде. Вот они все вернулись угу. со Следственного комитета в Краевой суд, э, в этот, как он, все время забыла название, квалификационная коллегия судей. Угу. И самое, что смешное, квалификационная коллегия судей пишет, Согласно требованиям статьи 10 пункта 2 статьи 16 Закона РФ о статусе судей в Российской Федерации запрещается вмешиваться в деятельность суда, и в связи с этим квалификационная коллегия судей края не наделена полномочиями осуществлять контроль под судопроизводством. <laughs> Ты понимаешь, что написано? Угу. В общем, бред полнейший. Сейчас мне Вика посоветовала, сейчас буду дальше писать за подмены понятий и далее, чтобы их притягивать. Это все по поводу вот этих вот пяти тысяч, что там ниже написано. Ну, так ты... что видео большое потом. Ты с Викторией взаимодействуешь, да? Да я со многими э, общаюсь, и с тобой же, и с Викой, и с Вовой, и с Лондон. Ну, отлично. Ну, тогда получается этим видео, что мы хотим показать, что э, все, де все эти действия да, по восстановлению своих прав имеют успех, если их э, значит, приводить э, в действие именно ну, с уверенностью в происходящем, да, и чувствовать, что, ну, то есть понимать Э, изучить информацию и иметь понимание, да, что ты на правильном пути. Все, да, все. да, да. И как Вова говорит, никогда не сдаваться, а действовать, действовать, действовать. Все начинает получаться. Ну, да, совершенно точно. Что ты показываешь на своем примере? Поздравляем, молодец. Все, спасибо. Так что будем следующих видео ждать. Ну, тогда под запись мы как бы завершаем, да? Что... Да, да, да, все. Больше как бы добавить нечего. Благодарим всех за внимание. Э, Буду... Все, всем пока. Далее будем озвучивать по ситуации. Так, сейчас остановлю запись.